Bueno, soy yo de vuelta, sí. Gracias eh, por estar acá. Vamos a tener este, este panel sobre grupos de la red. Habrán visto que, bueno, eh, el leitmotiv de esta semana es que somos LACNOG, el grupo de operadores de uh, red del Caribe, pero les queremos um, mostrar cómo este tipo de uh, experiencias se trasladan a otras escalas uh, también. No solo escalas grandes regionales, sino escalas nacionales y regional el objetivo es que, los que están en la sala y no están participando not participating in the group of your country may get to know it and uh, may support it. And in the countries where there are no operator groups, uh, learn about them so that you may learn about them. IDSOC and LACNIC will help you out if you want to form a new group. Mm, so we invite you. For, well, let's hear the eh, presentations. <laughs> Buenas tardes, eh, mi nombre es Lía Solís, Lía Solís, y bueno, estoy ahora como NOC Bolivia. I'm representing, uh, Log, mm, NOC Bolivia. Estoy hoy eh, como de NICBR, pero uh, Rubens School eh, of ah, NICBR. Muchos años. For many years. Bueno, Ariel Wecker, Ariel Wecker from Ar Argentina, de, no de Argentina, and I participate in the uh, In of Argentina. I participated in the Hola, of Panama. I am eh, Hernan Mogilevsky and I've participated eh, in LACNOC for many years and I'm in several lists. I don't know what you do. I'm in, a, eh, in many of them. In that of Argentina, I'm in the group of operators in Chile, but uh, Peru and Bolivia. Eh, este, porque, bueno, Es, es yes, it's interesting también, too. En Nanod. In Nanod. Eh, pero bueno, esa es mi presentación. So that's my presentation. um, para comenzar, la idea so era comenzar con el que tiene más experiencia y, y más historia, and a longer track todo lo que ocurre en Internet as en esta región, eh, is the case with, uh, país que miramos es Uh, related to the Internet eh, in the region. Brazil is uh, the country that has more experience. Rubens, you can speak Portuguese because there is translation and it would be good for eh, us to hear about grupo de our, operadores que eu vou contar hoje para vocês well, é o Grupo de Trabalho D E R. Ele foi criado um, em 96 como uma iniciativa do Comitê Engineering Working Group that was created, uh, uh um, e ele antecede in, uh, muito, as an initiative of uh, the uh, é de um tempo onde, Management eh, Group in Brazil. As operações time aí do ponto BR, where the do ponto de tráfego eram and uh, the IXP operations were research operations within eh. under eh, a research um, agency that was the, but there was already a group of people that had been defined to define our uh, paths, uh, and that was uh, so in Brasilia, the uh, management group decided that it had to be created. It was it was created as a Brazilian IETF and not as a network operators group in Brazil. And some years later, eh, after its creation, using para o grupo de operadores de rede, é, uh, graças a pessoas Uh, época, thanks to people, like Marcelo Manta, Marcelo ah, and uh, that Neves, unfortunately passed away, Federico Neves, and uh, thanks to people um like them, we uh, they arrived at um the conclusion that we don't need an IETF. We don't want to isolate uh, people with uh, protocol eh, standards, but we want to talk to everybody. Eh, but we need difundir conhecimento. Então, to disseminate quando o foco mudou para difundir conhecimento, que uh, acabou se tornando aí, o operador de redes que hoje tem uh, na sua lista com mais membros, group, And today in the list, they have about 6,000 members, and they organize two uh, uh, events in person a year, except uh, during the eh, pandemic. All right, I think that uh, following seniority order, I think that Ariel uh, would uh, be the next one. Are you saying I'm old? Ah, ah, ah. Ariel? No, No, it's the group eh, that's Argentina Well, in Argentina, we eh, have un caso que es a case that's rather peculiar. I'd like to speak uh, to address a question atrás, we were asked a couple of days ago. As a matter of fact, they eh, asked Eh, you. muchacho I think it was one dijo, of the young people. They say, do I need a de authorization if I want to eh, open a, an operators group? Eh, something like that. Well, in Argentina we have a group of operators no, no sé that I don't know how to call it, but I think it's itinerant. vamos a Let's say wanderers. um, hay una exists, de, de very well, there's a Mature, eh, group gran parte de la uh, comunidad, no, Much of the community, exacto, I can't give you the exact numbers, but uh, about 80 to 85% of the community is part of the IXP in Argentina. They have to do with the operators or with the usage of resources uh, given by the uh, Argentine And that group of operations is not even called, is, we call them Arnold because uh, that would be the right name if we want to be consistent with the rest of the groups. But actually, that's not the real name. It's a well-defined group of people that debate, and, they debate in different environments. We all know them we all try to share information, but they don't even have a name that is too standardized. Sometimes it's called are eh, other times it's not. Now the thing is that people are always there. We eh, have a mailing list that is sponsored by the Argentine eh, IXP. and y hay discusiones, hay grupos de WhatsApp, hay, hay for instance, a una, eh, of par that aren't que, that have their own technical groups, and basically what we are doing all the time is trying to focus our discussions to avoid the creation of small cells of people who just talk to their friends. So it's a joint effort. And let's say that it's the NOG of Argentina and we do our best. As a matter of fact, I participated. I'm not even a representative representative. I think there's no such thing as representatives. When the Nog of Argentina needs to be used, oh, well, we get together <laughs> and debate things. Well, eh, that would warrant uh, the explanation of what a NOG is for and how do people participate personally because there may be things that are useful to each of us individually and not so much uh, for the benefit of the company or eh, requesting uh, authorization. It's people that are there because they want to collaborate jointly and it's not because of a, it's not like a company that is there because they're part of a chamber. I, I think that the third in seniority is Chile. Bueno, Yo soy de Argentina originalmente. Actually, I'm from Argentina. Eh, I participated. And I participate. Pero participé well, but I, I was involved ever since the NOG was opened in Argentina and now uh, Chile y me uh, a I, moved to Chile and I was invited to participate in the in Chile that works like mostly like a este, WhatsApp group. Quite active, yes. eh, eso tengo para decir. <laughs> la verdad es que eh, eh, eh, es, bastante distinto, No, yo no estuve desde la conformación. Sí estuvo en la conformación bajo también tutelada digamos, por el IXP um, it was, uh, Chile, sponsored by the este, IXP que es un buen punto de encuentro, digamos, de donde nos conocemos estoy ligado a la operación de IXP estaba en Argentina, ahora también estoy I was Chile. in Argentina, now, in Chile, now I'm in la, Chile. La so the visibility there is broad. De, de, um, lugar. It, it provides us a, Una aclaración a, a que tal vez visibility. tenemos que haber hecho yes, al comienzo que no estamos poniendo a los coordinadores, no, no hay alguien que hable de representación de un grupo operadores. En la lista de correo donde todos participan eh, pedimos a Hernán que participe porque lo conocíamos y sabíamos que estaba en ese grupo, pero tal vez en el, entre el uh, público hay alguien de cualquiera de los no, de Chile por ejemplo, que tiene más experiencia y sabe cuándo comenzar o puede contarnos algo más. Y a diferencia de otros paneles, nosotros nos dejamos que se paren y hablen en el micrófono en cualquier momento. Para uh, es muy buena esa, esa, aclaración. Acá no hay, en general los NOCs no tienen eh, But usually the NOCs algunos, los más, más antiguos de todo, quizás Sí tienen una pequeña estructura, pero más bien um, para para encargarse de, los aspectos logísticos y administrativos. Just los, to los of the logistics. So the members are not the em, same, uh, are all the same. There's no hierarchy. Sí, bueno, en el caso de Bolivia, eh, case of grupo de Bolivia there's a group of operators that para need la, to coordinate punto de intercambio, intercambio, intercambio de tráfico. A partir de, a partir eso, de eso, eh, el grupo, mera, eh, grupo meramente so, de coordinación um, de trabajos operativos, este, tenemos la visita de LACNIC y, y, e Internet Society a La Paz y eh, uh, en reuniones físicas que termina de consolidar el grupo y se empieza a uh, realizar más invitaciones a los operadores uh, de redes. chairman of the group, and then we started uh, eh, inviting more network operators. It's a list, it's a mailing list eh, where we share, for instance, some things that are of help for configuration, etc. And we also have a WhatsApp eh, group, and it's really very helpful to send messages. There's not much activity porque las, las, idas son, digamos, algún anuncio, alguna alguna solicitud de soporte, alguna cosita que se pone ahí como que me está pasando, no, uh, no llego a estos uh, prefijos, alguien sabe, cosas así. Uh, y generalmente las respuestas son eh, en un mensaje Entonces, hay, hay un punto que detectamos que realmente las, las personas que lo integran de repente no quieren comprometer a sus organizaciones Uh, ah, to, eh, ah, nuevamente la operación ah, que no van en nombre the de sus organizations, no van a, va a so generarse una especie de intercambio de conocimiento, de, eh, eh, exchange knowledge. Lo, lo, más bonito the es independiente del vendor que esté it's all independent ¿no? la idea es eh, compartir so conocimiento, generar capacidades y, y, también se convierte en un punto clave para contactar a personas técnicas. ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista de no Bolivia está suscrita a los reportes de the report of the CAIRA project. So they detect some IP that is uh, compromised in Bolivia. They send the report and there we can see whether our IPs are compromised, for instance, just as an example. So that's a very good example. Eh, for those who wish to start to mobilize uh, and no sé si the eh, providers, donde ven que hay botnets de dónde se originaron más, ranking, y es información útil para el operador, And this is useful for the having that information is very useful. Sí, yes, hi, good morning, González, Panamá, Represento represent the network eh, operators eh, bueno, Panama. bastante ah, en in como este, en el la, que se realizó, eh, the last time event took place in Panamá. Eh, bueno, siempre bienvenidos a volver a welcome <laughs> también así, so this is how o representantes en primera instancia de, los ISPs, luego se hace la de operadores de red son todos los representantes de empresas, academias, universidades, o cualquier otra instancia que tenga asignado recursos de conectividad. Connectivity resources. So this is que important and something we have to clarify. network this eh, how eh, it de otros interesting exchange in terms of experience, que no information that was shared, that this should not be a closed group, that it should not be... Es importante, creo que so one of the important eh, things el éxito de este grupo, that, o los grupos y creo que en general de toda eh, la, eh, eh, led toda la región. Y bueno, yo considero so que es muy importante que estas iniciativas nacionales se están dando porque eh, pues, nos une la cultura latinoamericana, pero definitivamente los aspectos técnicos que cambian de país en país. ¿no? Entonces, tener estos acercamientos so ya más locales local eh, permite pues a a los representantes de los eh, países sentirse más cómodos de conversar con sus homólogos nacionales sobre sus experiencias, sobre qué es lo que está pasando en cada uno de los países. muchos están en las listas del ACNO, pero no es lo mismo que ocurre en Sudamérica que lo que puede pasar en un país de Sudamérica o de, la del Caribe. ¿no? Así que es importante eso. Actualmente nosotros trabajamos muy de la mano pues, con Internet Society, con LACNIC, de nuestra lista está en la lista de también la todo para, eh, como mencionaba tanta información todavía en dos vías, pero eh, Trabajamos muy de la mano también con el IXP de Panamá, Internet, eh, y nosotros, el eh, grupo Operadores nace después de Interred, porque bueno, Internet ya tiene casi 25 años, pero eh, estamos muy de la mano también con, ellos, claro, el 90-95% de los operadores de redes en Panamá son los ISPs, Interred Panamá. Bueno, muy, and they are all together in Interreg Panama. No, no so this was a great round manera, so as eh, to understand the context in which the NOGs uh, are born and move. Now, the appropriate thing now lo, lo is falta, digamos, ver, the rest, entender un poco el presente, lo que problemas tienen, qué dificultades enfrentan, y entender futuro, cómo ven ustedes futuro, and also the future, what are your plans for the future, which do you consider should be the next steps Antes de empezar con so la ronda, eh, round, no quisiéramos quedarnos sin tiempo para la parte de preguntas y respuestas. Si surgen dudas mientras van hablando, usen el micrófono ahora, porque seguramente no van a tener la oportunidad. Use un, un poco de cambio de metodología, pero al que vaya teniendo uh, preguntas lo invitamos a acercarse a los micrófonos. No sé quién se anima a romper el hielo. So who would like to break the ice now? Presente y futuro. Present and bueno, future. Eh, hoy día lo que vemos What es que no hay un formato estático no de cómo conformar un, un audio. Set up an org, there are mailing lists, there are WhatsApp groups, there's Discord, there are different platforms out there which you can use to set up a community. Particularly in the case of Chile, we use the WhatsApp group quite a lot. preferiría que todos los I would prefer all mínimo. to have as a at least as a minimum to have a mailing list. But really we have to use what eh, then really works. Es más inmediato porque no, this is more immediate eh, in the sense that it allows us to inform everyone at the same time of a given event or a given issue. so it is in that sense that estar when you have to be rápido, rapidly in contact with others, WhatsApp eh, works very ser, well. But then, alguien, if you need someone's contact details, if you wish to configure cómo, uh, something podrían, and you don't really know how, then this could also be done through the list, and this is better through a mailing list compared hoy to hoy en Chile WhatsApp. Eso no está. But we, in Chile, we still need to have the list, but the community does y ahí exist. surge un primer, en lo que comenta Hernán, so, surge un primer Hernán, tema que es so herramientas de colaboración. Ahí, en una época no había discusión, digamos, la única herramienta que existía que era más o menos razonable era la lista de correo. So Ahora hay una enorme option. variedad de cosas. La lista de correo sigue, comparto con Hernán, creo que sigue teniendo su lugar, pero está el WhatsApp, está el Telegram, está el Discord, está el Slack, Mattermost, Rocketchat, y podríamos seguir. De todos esos conozco algún ejemplo just have a few examples of um, all those that I have just mentioned. What about the rest of you? Ah, ahí está. Bueno, ahora yo les quiero, contar, de hecho, un pseudo caso de éxito que eh, Como les dije, eh, el NOU de Argentina no tiene hoy una coordinación, no, hay un uh, presidente, no hay un líder, no hay un comité de programa, lo intentamos hacer, eh, y la verdad que no, no, prosperó, no, fue fácil lograr eso. Eh, cuando uno llega a un determinado alcance en donde quiere empezar a, a llevar proyectos adelante, a recibir financiación y algunas cosas, ahí recién es cuando empieza a necesitar la personería jurídica y todos los detalles que hacen que uno pueda manejar la logística de todo esto. Eh, el grupo de Argentina se apoya básicamente en Cabase, en el equipo de Argentina, y eso Argentina, para poder eh, lograr todas las cosas, eh, para poder hacer, las reuniones, y, organize em, meetings. Un, una, un presente que yo veo, y, vuelvo a mencionar lo mismo, células de pequeños subgrupos que no se coordinan y no se hablan entre ellos, no se coordinan a, a nivel del conocimiento. Eh, y es bastante interesante y acaba el, el, el caso de esto que les voy a contar. Hay grupos en Argentina por ejemplo, usuarios de un proveedor en particular. Entonces, eh, todos esos usuarios arman grupos de WhatsApp, donde entre ellos cuando se van conociendo los eventos se van agregando. Eh, y obviamente cuando ese proveedor tiene un problema, ese grupo arde, arde, arde, arde. Eh, y esos, esos, grupos están descoordinados. O a mí me encantaría que todas esas pequeñas células estén en algún lugar centralizado, porque esa es información de interés para todo el mundo. Porque mm. aunque yo no sea cliente de ese proveedor, cuando ese proveedor mete un fat finger, hace una macana, a mí me termina pegando. Y, a mí me interesa saber eso. Entonces, por ejemplo, en ese grupo en particular, ellos se coordinaron e hicieron un mapa de la Argentina. Entonces, cada uno que es cliente de ese proveedor aporta al mapa su dirección IP de, su router, de su peering con ese proveedor, y hay alguien que está monitoreando toda la Argentina y dibujan un um, mapa donde hay latencia, dónde está verde, dónde está rojo. Y eso es súper interesante. Estaría bueno que, que, de alguna manera ese ejemplo se utilice en muchas más cosas. Eh, y el caso de pseudo éxito es que eh, en el evento del, del Hub de Pergamino que, que tuvimos el año pasado, logramos que la directiva de ese o sea, desde el logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con, con la gente de and spoke este, Después de eso salió de que ese prestador puso ingenieros a trabajar adentro de ese grupo, entonces ahora cuando hay algún problema, la gente se queja, el prestador está metido. Y, y bueno, Now, eso me parece un caso súper interesante. Really el problema que le veo malo a eso es que es como una especie de grupo cerrado. Y this is no estás ahí, no te enteraste porque no te lo cruzaste en algún evento, no sabes que está. De la misma manera que esos a lo mejor no conocen al, al resto de los grupos. Así que a futuro me parece, antes de la incorporación y todo el tema legal, me parece eh, importantísimo corregir eso. Ahí quiero resaltar que los aprendizajes I'd like to highlight two lessons learned. The network operators group should not una, una pizarra para criticar uh, a, los operadores. ¿no? El uh, objetivo es colaborar para que sea más útil para todos eh, and not like a eh, uh, exhibir problemas place o, to just o criticar actions or eh, expose y el otro problems. es que, que, que, no sea un, un, un cerrado, that, ¿no? que solo por invitación se puede participar porque cuantas más personas aportan, más valor tiene para todos. Este, sí, contando un poco la experiencia, lo que mencionaba Ariel, el, pasado año nosotros hicimos un proyecto este, de eh, manners, Carmen, y entonces publicábamos para invitar ¿Y qué pasaba? Que eh, encontramos la lista de ASNs de Bolivia y enviamos la invitación. Y eran a ah, en un número alto de ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación, no sabíamos que teníamos tanta gente interesada, y también se detecta ahí el desconocimiento tal vez de, temas, eh, por ejemplo, que estamos tratando manners eh, otros temas de eh, de las plataformas que nos dan las para hacer la verificación, etcétera, y ahí pudimos identificar varias personas que están fuera, que están dentro de lo que es la operación de las redes, pero que no están teniendo conocimiento tal vez y es algo que nos une a las personas técnicas, ¿no? Y tratando de identificar qué es lo que realmente une a la, a la comunidad técnica, es la búsqueda de conocimiento, la generación de capacidades y el compartir experiencias. Entonces creo que e-, eso es lo que no hay que perder en la naturaleza de, un grupo de operadores, ¿no? Que realmente estamos para eso. No estamos para criticar a nadie, no estamos para criticar a ningún operador. De hecho, muchos operadores que trabajaban en ISPs, que estaban en el grupo, ahora trabajan en un banco, pero no dejaron las redes. Este entonces no los perdimos. No, no quiero decir también que necesariamente tienen que estar asociados a un ASN. Eh, son operadores de redes y realmente sus aportes ahora de hecho suma porque ya su enfoque ya no es ISP, pues, no es un enfoque corporativo. Entonces sigue, sigue sumando, pero a, a, lo que voy es que la idea es esa, no perder la naturaleza de, de operadores de redes. No sé si habrá lugar al final, pero tal vez yo puede contar sobre la reunión de la tarde. Sí, yo pensaba hacer un par de anuncios al final, pero eso lo I was planning to make announcements at the end of this session. Rubens, Rubens, would you like to tell us how you see things going então, forward. Então, juntando os temas de ferramentas so, e bringing together the different topics of tools, a gente vê hoje a nossa lista de correio como algo que mais agrega valor para os nossos membros. Eh, isso vem de duas coisas. Um, de ser um canal de comunicação com pessoas, First, são operadores de redes, a, a língua do P, o DP, mas também é um conteúdo This is also because these are indexable contents. In other words, our mailing list is filed in the site, it is filed in Google. so if you look up any topic that has to do with network operations, the likelihood is very high that the hit in Google is a GTER group. This is because almost everything that exists already eh, is available there. And we don't like to lose this. That is why we don't also imagine losing sight of focusing on messaging applications. Of course, we don't rule out in the future some kind of um bi-directional gateway between the messaging app seja, se você digamos, assim, assinar aquilo no aplicativo do você consegue acompanhar e você consegue participar também, mas isso uh, vai também para o correio, vai também para o índice do Mailman e vai também para o Google. Isso a gente acha legal, a gente, na verdade, tem isso assim, na parte, uma das direções está funcionando super bem, eh, a outra direção que ainda não, por isso que isso ainda não é addresses this is working very well, but not so much in the other one. Agora, That's why it's not yet exemplo, in the um production stage. But we think it is like that. Um, now, having a WhatsApp group, that is not part of our plans, at least. So Panama. Bueno, eh, nosotros como pues de hecho somos reciente, en fact, we are a eh, recent group, and the way la realidad de lo que necesitamos en estos momentos es que se está capacitando. hablando hace un rato también del tema de la crítica que eh, yo siento que eso puede ser, eso algo que, los operadores, aunque sabemos que la que Internet hace como la red de redes y el de, de, compartir recursos en, comunidad, de todas maneras, los, que puedan participar sienten como que, bueno, se compartió algo de información, entonces con la competencia también, dándoles algunos trucos, eso creo que también es aparte de, de, lo que nosotros deberíamos trabajar, o sea, lo que yo veo en, en mi país, ¿no? eh, un poco como que, no, no tanto como la crítica, sino compartirlo, se vuelve un poco más comercial y bueno, la competencia, bueno, puedes saber mi secreto, al final pues eh, es igual para todos. Eso es lo que sería como, como, lo que yo veo ahora, es que estamos en las capacitaciones. Eh, los grupos operadores, las reuniones, pero de alguna otra manera también hay que, de manera como de analizarlos los países, diría yo, porque ya cuando sort of legalizing this in the countries because if you need resources, if you ask for subsidies, that's something we also in my country. Una subvención de Frida para el proyecto de Mason que um, estamos realizando en Panamá y entonces pensamos cómo lo hacemos como grupo operador porque al final necesitas recursos y necesitas una constitución jurídica. Y bueno, entonces nos apoyamos en el capítulo de International Society y somos los mismos que estamos por ahí, pero con diferentes sombreros. Al nos encontramos aquí de nuevo que, tendríamos que evaluar, porque si también consideramos crecimiento dentro de los grupos, hay que considerar también su estabilidad este para recibir este tipo de subsidios. Es un ejemplo de, experiencia. on our experience. E-, e-, ese punto de tener una secretaría o organización que haga la parte formal eh, es útil cuando quieren hacer reuniones o recibir fondos, como reuniones Nairet. el grupo de operadores de eh, nacionales, dentro del la, el objetivo es ayudarlos a que puedan conseguir eso. Entonces, ah, quienes están planeando o tienen interés de, armar el grupo operador en su país, se puede acercar a Carlos, a mí, o Carlos que en el panel, y, les conseguimos ayuda um, local, alguna opción, algún capítulo de ISO, y siempre va a haber alguien que los ayude a operar al, al Tenemos una pregunta en sala. We have a question here from the room. Yes, I would like to make a couple of comments. I am from Cuba. I'm from the Network Operators Group from Cuba. I wanted to share with you a couple of eh, details. I reinforce what Hernan was saying regarding the mailing list. This is because even if there are more modern eh, methods or, for instance, Danish group, as the one mentioned by Carlitos, and that are being used at present, the problem is that it is important to have the whole history. And so far, at least, this can only be maintained with a log of the mailing list. This is the best way la historia y de que las personas puedan ver lo anterior que ha pasado en los grupos de WhatsApp, Discord y demás, la vida empieza el día que entras. Todo lo anterior lo perdiste. Y muchas veces hay gente que dice, no, ya se lo respondió, no sé qué, entonces bueno, uno busca en el archivo público de la lista y es un mecanismo bastante más fácil para entrar. Eso es, una de las cosas que quería comentar. Respecto a lo que decía Nairet, o sea, del tema de la personalidad jurídica y demás, yo creo que es importante siempre contar con alguien que nos ayude, a patrocinar el, el el grupo de operadores. No solamente por el tema de recibir fondos, sino para que eso no se vea solo como grupo, de, como tres o cuatro gente que están, aburridos y que se quieren juntar para hablar de algo. Yo creo que los grupos al final, para que sean atractivos para muchas personas, tienen que tener algún tipo de de formalización. Kind of formal es lo que, eh, digamos, las personas que no, so, que no están en la Constitución o que no están desde el principio empiezan a ver que realmente allí pueden obtener un resultado, o pueden participar. Y eso eh, te lo da precisamente tener algún tipo de soporte de alguna organización, ya sea algún tipo, de of Que te provee esa esa protección. That me parece fundamental. Sort of protection. what I think eh, is very important because nombre eh, que puede distorsionar la realidad para de, operadores y a los grandes realmente oh, eh, en estos grupos para mí es tan importante que esté una pequeña red operators of a business, como el que participa con ese gran operador. Si la red de ese pequeño negocio está mal, es un hueco de seguridad, si el problema lo tenemos todos. Entonces, eh, yo creo que, sería bueno la hora de divulgar de qué trata el grupo, los grupos de, operadores, quede claro que todos los interesados técnicamente trabajar en una red podemos participar de alguna forma. it's not all about RMP, but there are other steps in the process. Muy, buena, muy buenas esas observaciones. Very observations, Jorge. Thank you. Yo tengo un comentario que I'd like a lo que dice No sé si estoy pasando alguno de los otros temas, pero siempre estamos mirando los exitosos, topics, ya sean o no, grupos de personas que se juntan y que tienen más o menos la misma dinámica de lo que nosotros estamos buscando. Y si bien es cierto lo de la lista de correo, hay que tener en cuenta también que la gente joven no sé le da tanta importancia al correo electrónico no sé si le da esa, esa rigurosidad de casi real que nosotros los más viejos esperamos que tengan. Em, sin embargo, veo que hay algunas eh, otras organizaciones mm, bastante exitosas que lo que hacen, por ejemplo, también es crear bridges entre aplicaciones. Entonces, lo que uno publica en Telegram, hay un bot o hay un programín que lo copia al WhatsApp y que genera la misma información en todos los canales. Así que eso también es súper posible y, deberíamos de alguna manera, teniendo en cuenta de que la industria nuestra es multicanal, porque vos hoy estás atendiendo reclamos por teléfono, por mail, por WhatsApp, por Telegram. Yo también sería razonable tener ese tipo de herramientas para que cada uno desde su realidad y desde su política de utilización de algunas herramientas y otras no, que todo el mundo las tiene, tengan de alguna manera la información unificada. Unified Eso un poco nos da pie para el siguiente tema, que es cómo podemos en con herramientas o, otras cosas para eh, what other things can we help panel y question for the participants here. What other things can we do at Nosotros usamos la lista de LACNOG para, los mails del, grupo. Es lo que usamos nosotros por ahora, pero bueno, sería bueno ver como la parrilla de servicios que tenemos para los más pequeños. Ahí, para, ir llevando un pequeño inventario, una página web, decimos. So, a Bien, anotado. Okay, note taken. <laughs> Siguiente. Next. Mm. No, bueno, de hecho, en las charlas que tenemos todo el tiempo, ahora sí con el sombrero del año, eh, siempre eh, estuvimos hablando las últimas veces de hacer un pequeño kit de uh, herramientas básicas para, para, operadores, en dónde estaría el mailing list, en donde estaría la página web y en dónde habría alguna otra cosa que ahora me estoy olvidando, pero bueno, ya es viernes, perdón. Well, bueno, Adelante. E uma ferramenta que é interessante para começar é algum tipo de sistema de gestão de conteúdo com foco conteúdo produzido pelos membros. É, isso quase sempre é uma wiki, né? né mas não necessariamente é uma wiki. É, escolha o seu CMS de preferência, mas eu colocaria além dos já citados aí. But I would, in addition to the ones that were already mentioned, mailing lists uh, and some other type of messaging option, I would also include a content management system. Now, I would like to mention something that was referred to regarding the messaging apps. permite acesso ao histórico, é o Telegram. A maioria não permite, porque o foco na criptografia, então o WhatsApp, de fato, você só vê o que entrou, based on end-to-end cryptography. So assim, WhatsApp de dados history is only available since the moment you join it. Ah, ainda but assim, data streaming, as you have in Telegram, allows you to have a history. Ah, Now, então, nevertheless, I would suggest having uh, sort of a human uh, participation. Né? So remaining this will be your best bet, but we cannot exclude Telegram even if we include the issue of maintaining their history. Este, clientes de un operador en particular. O sea, hay tanta gente que el grupo WhatsApp está colapsado y llegaron al límite. Entonces, cuando hay alguien que quiere entrar y no puede, hay alguno que dice, ah, pero yo tengo tres empleados acá de mi empresa, libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización. Eh, eh, todo esto que está yes, everything that people are saying now is so interesting. It proves that que no universal roles a there me sigue many things that many de correo como that histórico en tu poder histórico. Bueno, en definitiva, el Telegram o que puedan tener histórico, porque el si paga tiene uh, histórico esa información no la tiene uno. Eh, a, un, vencimiento de una tarjeta de crédito desaparece para siempre, lo Creo que estamos bien de tiempo, ¿no? AI no, platforms, the It, it would be a frequent uh, uh, uh Q&A. Ah. Uh, section. Yes, that's a good idea. Eh, hola. Douglas? Eu participo. Yes, okay. Participei, participo, I a, a oh, participated. Uh, não, I helped uh, create uh, the Brazilian Peering Forum. It's, it doesn't belong to me, it belongs to a lot of people. in this part of the continent that you mentioned é, e, maybe the most beautiful thing that we did when, we went to the Brazil Peering Forum. So Ah, eh, é, ah, é tipo, construídos, a gente tem versões né, dos tipo, mesmos conteúdos em uh, espanhol, por exemplo. Foram, se não me engano, o senhor Ariel ajudou a, a produzir alguma coisa. É, e o que acontece? São, uh, são diversos conteúdos em diversas frentes, desde a CPE, o BIRASA, o BGP, o RN. Então, tem muita coisa legal lá que uh, pode ser aproveitada e traduzida para o espanhol e referenciada nas respectivas páginas e convido a conhecer o site do Brasil Fórum em relação a isso complementarmente sobre esse kit de ah, sobrevivência que, é que você comentou, se não me engano, estávamos comentando uh, que o Wesley, existe a Nova Alliance, Global Log Alliance, isso mesmo, que é um, um amigo nosso, que faz alguma, algum meio de uh, campo em relação a isso. É aquele peteleco, aquela... Eh, tuf, vai! Daí depois, cada um, uh, depois que tomar um certo volume, cada um que se vire. Mas é justamente esse o momento difícil de assistance, eh, but ehm, in the initial times, when it's difficult to start, Lucknow might think of something similar to uh, a page hosted in uh, Lucknow that may speak of the NOG in Argentina or in Chile, just uh, putting the names there. It's small details that uh, have a, a ah, catalyzing effect to so that it may uh, start running uh, on its también. own. Good, eh, good mm. piece of advice. una I have a last y, question, y es si and it is tiene experiencia Does con, anybody have con experience With sponsors? Si At the meetings, do you receive bueno, sponsors? no todos hacen reuniones. Well, not, pero, uh, not everybody holds ejemplo, meetings, i but um, uh, maybe Rubens ayuda de received receives a support by sponsors. Sim, a gente tem yes, patrocinadores. We, we do ah, have a gente originalmente and, uh, usava só o dinheiro do próprio comitê gestor para isso e ainda é o, o garantidor de todas as operações. And the ones Mas a partir de um momento a gente pensou, ah, vamos, vamos abrir aí para uh, patrocinadores, uh, isso permitiu que, por exemplo, o orçamento do, ah, do, do, do grupo fosse é seja numericamente o mesmo desde que o grupo foi criado. E vocês que moram aqui na América Latina sabem que And you, living here in é, em eh, muito menos Um, usually um, you, you lose the value. So we, we have 200% inflation and we still have the same budget available. Um That's one of the problems. We, it, we also thought that it would be interesting to bring um, we, the, also the goodwill of uh, the sponsors to the event. We thought that this could help mas eles and, não são de graça, não é assim, põe a sua marca lá só, só porque not, você é bonito um, e tem olhos azuis. They, they então, don't tem, put their trademarks because we are beautiful and dinheiro, blue-eyed. Mas isso you need to ajudou também. E a gente percebeu que no caso dos eventos regionais, que a gente faz sempre temos um evento maior e depois temos oportunidades para os always da região para o estudo. Então, um, uh, disseminate uh, companies in uh, the country, in uh, for, to, to, the entire country. So uh, companies that were known only in one of the states get to be known in the entire country. So we succeed in doing that, in disseminating their importance. One of the most, uh, the, the, most, the largest companies have about 500 um, uh, participants in person, and the regional meetings have about 200 typically. That is only in the in-person meetings, because the events are always uh, broadcast. Uh, they're, they they're always uh, uh streaming. It was always hybrid. Now it's such a fashionable word, word, but we used it before the pandemic. We already made sure that people could follow our activities from uh, um, uh, remote area, so mm-hmm. we already considered that this ah, was um important 20 years ago. So, um because of that, people don't feel so much that you have to go in person. Remember that Brazil is a huge country and going from one place to the other in Brazil may take you very long and it may be very expensive. That is why we make sure that we can do it remote. I don't know who was the first to raise your hands. Could you introduce mm, yourself? Yes, I'm Joana Castro. Good morning. I have a, a I have a question. Precisely now, you were talking about uh, the economic uh, issues. Would it be possible eh, to handle uh, the different vendors through, through LACNOG. Uh, one of the difficulties we have in Colombia, for instance, in training, is that the cost of each course is very expensive for us because of uh, exchange rates. For some people, could be very easy to pay two or four thousand dollars, but when we convert that to the Colombian peso, for us, a course of a provider, of a vendor means paying from five to eight million pesos. So it's absolutely unaffordable. And for that, for us, that could be uh, a constraint in our technical training. Mm, it might not be the case for other countries, but for countries <laughs> with uh, uh such a devaluated currency, that's a, a, an important uh, restriction restriction when we want to have access to official uh, courses. I don't know whether you can fix that with the vendors or with the providers. Thank you. well, you mentioned Black Dog, so I'm going to eh, take it. well, yes, as a matter of fact, I'm going to give it to you the floor, Christian. We have a training working eh, group, LACNOG, tenemos dentro del Our annual working group, hacer webinars, we, hacer entrenamientos. de alguna manera queremos recibir um, feedback de la gente qué le interesa, porque si no estamos eligiendo nosotros, people, quizás a lo mejor estamos siempre um, repitiendo cosas que ya doing. se saben. Eh, uh, nunca hicimos hasta ahora un webinar a la carta, pero no porque no queremos, sino porque nadie lo pidió. Eh, lo que um, sí nos ha pasado es que con ayuda de ISOC for eh, it. En algún but lugar donde se ISOC, eh, una in somewhere where gente, there are quite a few people, we've sent ISOC, some eh, instructors, and we did it as INOC or with SLACNOC. Eh, uh, we have trained some IXPs here in the region. Y, esas necesidades, por favor, acérquense, comuníquenlas y planifiquémoslas, porque es parte del trabajo que, nosotros como organización. Después nosotros vemos, de alguna forma, ah, cómo hacemos la logística para que se pueda llevar a cabo y lo que sí a pedir es que haya un grupo de gente And so we, we we, importante en cantidad, como para que el, todo el esfuerzo y sobre todo el uh, pedido de patrocinio que uh, hace falta se we llevar a cabo. Y, Yes, I would dare say something. When En Cali en May, we creó created the, the bud of um, the NOC Colombia. The situation that you're describing should, uh, is, is, precisely Porque the good thing to discuss pool de compra there, because maybe there los you can negotiate uh, better prices. Del, bueno, del grupo de capacitación de LACNOG está uh, Guillermo, que está levantando la mano en este momento. No, Guillermo is uh, raising his hand, maybe... Gracias. You could, may, maybe he can help Sí, you. te pido brevedad. en la Please be pregunta. brief. Sí. Eh, Eduardo de Lima, Eduardo eh, of Lima. Una consulta era con referente a cuáles son los retos que encuentran los ISPs, porque actualmente los ISPs e, uh, pues, están en, como marcas se encuentran en muchos países, y cómo esa información o el feedback, porque a veces los ISPs uh, tenemos ese inconveniente que nos caemos por cuestiones operativas o por algún problema interno y esa persona, digamos, migra a otro país y ese feedback a veces se usa de una mala manera para darle una mala imagen imagen a ese ICP que se encuentra en otro país y le dice a la otra persona, no lo uses porque es malo, porque es malo en mi país, se cayó. ¿Y cómo puedo utilizar esa información desde un lado, digamos, positivo para mejorar los planes y la reputación de marca de ese ISP? No sé si alguno quiere pero mi mensaje corto es y, y recomendación no usar a, los no para eh, ese tipo de, de, recomendaciones negativas casos que han, que han ocurrido es usar al NOG para eh, usarlo como monitoreo, ¿no? Y, y empezar a avisar, a mí me pierde tantos paquetes y a mí, uh, porque se generan cadenas larguísimas que son de, de poco valor. Pero no sé si sí. En mi país decimos escupir para arriba. No sé si, este, la verdad es que todos administramos redes, todos hemos tenido algún problema alguna vez y el que no lo tuvo lo va a tener. Oh, Así que, eh, no es una plataforma de quejas es una red colaborativa donde si alguien tiene un problema, eh, los network, eh, so if you problems, Ha pasado de, de ver consultas en la lista que eh, lo consulta algún técnico que conozco este, y le contesta a eh, alguna persona súper especialista que por ahí él ni conoce, ni sabe quién es, pero le contesta este, they de know área. Entonces, es Esa transferencia de conocimiento está buenísima, que absolutely ahí, eh, wonderful, que democratiza el conocimiento. En otros ámbitos por ahí no, no, se encontrarían nunca. Uh, entonces, eh, no hay que enfocarse uh, en los problemas, sino en cómo este, el conocimiento y cómo colaborar este, como organización. a agregar una ah, cosa que, son, grupos de operadores de red, grupos de es de colaboración entre participants eh, yo, yo, lo dije medio en broma, pero es cierto. O sea, yo estoy en la lista de África, estoy en obviamente en la del Acro, uh, estoy en la de en todas las que encuentro, me meto, uh, porque está bueno, y acá me pongo del sombrero del ISP, está bueno de alguna manera estar enterándose de las, charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo. De la misma manera que acá meto un es muy importante que los operadores estén en, el foro política y en la parte de política, porque se puede um, decidir algo que a afecte. Entonces, uno acá ya no como organización, sino como persona, tendría que estar todo el tiempo mirando a ver qué está pasando alrededor en materia técnica y sobre todo en, materia um, regulatoria y política. Al, comentario justamente que hiciste, eh, so, si esto pierde el espíritu, si el grupo de operadores pierde el espíritu para el cual ha sido creado, eso va a llevar al fracaso, porque yo creo que a ningún operador le gusta ir y que juzguen no a su empresa o que, o que critiquen su operación, etc. Lo que pasa en el, eh, en el grupo de, de no Bolivia es que ingresa eh, gente, pero nadie se sale. Y efectivamente no hay mucho movimiento, pero es muy útil saber si ha habido algo, si ha habido, o, o compartir temas técnicos. Y, y eso personalmente me alegra mucho porque no, no that's because we haven't lost it. that's the idea. uh, to uh, prevent people from feeling uncomfortable, or uneasy. And a funny thing that people uh, that, we realize is that it's a, there's an availability list that's called CAIU that uh, with small operators that are always waiting for a message to appear on CAIU. Uh, um, so they know that there may be a problem in a great player uh, não consegue convencer Claro o cliente dele de que a culpa não é dele. Então ele espera que essa so, da wait for the message and the response. So they take the link uh, with uh, the message with the links and send it to the ah, customer to explain that the, problem was not due to them. Just, I'm Laura Caplan of the staff of LACNI as to a ah, query by our Colombian friend, uh, colleague. Let me tell you that uh, LACNIC has uh, an online campus. As a matter of fact, we many of the courses that are available eh, are free of charge. So we invite you to visit our campus website because that could be a good complement. I have a question es cuando hay oferta de sponsoreo y offering sponsorships, and but the NOG is not has not been created. Could uh, LACNIC help them receive eh, sponsorships? Eh, Yo creo que ahora I think that LACNOG will be able to, to help. I'm sorry, sorry, and you're right. Claro, sería quizás más yes, it, it would be more suitable yes. verdad. Now that LACNAG eh, is a, uh, a uh, legal entity, it would be more proper to use uh, that legal entity to channel sponsorships. Yes. En, en, hablando un, segundo con el, con, el, sombrero del acne, que es otro sombrero que, llevo, eh, nosotros reconocemos estamos convencidos de la importancia de los en general como, como herramientas para, para lograr, una mejor Internet. en ese contexto internet. tenemos y, vamos a continuar teniendo este, serie de planes de, de colaboración con los NOX y de apoyo eh, por encima de lo que pueda hacer LACNE Now the Black Knock will have its own Uh, life. no es que nosotros it's nos vamos a salir del tema, sino que lo vamos a continuar abordando desde otro, topic, buscando qué otros mecanismos podemos seguir No nada. To... Ya, will se van a Uh, oh, you learn about it. Tendremos que ir cerrando. So Una última, pregunta. última pregunta. Pablo de Uruguay. Pablo of Uruguay. Este, you mentioned the great players. I wanted to know to what extent the great players got involved in the local NOGs los operadores grandes se involucran en extent large operators get in, involved with uh, uh Well, membership is mostly personally. yes, the, it's the individuals in all the countries. but it's, it's pues, challenging because the large operators indeed part of the resources, especially for training and support, they are more powerful. So it's good to include the very small ones. We've seen that in some plenary sessions. We are here and we need to be heard. And that's part of what we discuss in the groups. Sí, the very last en realidad la participación, yo se lo comentaba ayer a, eh, um, a becario, eh, personal, uh, entonces si trabajo, on a personal basis, although we alguien, all work for somebody, en el no es personal personal. we all know who our bosses eh, are, eh, but when we collaborate, digamos, we do it because we are willing to do that personally. Este, and there are things compartir y otras cosas que no. That we can share and others that de, de colaborar, no trying to collaborate regardless of where we work. I may be working otro. for one uh, company uh, now and uh, for another tomorrow. No, tendríamos que ir cerrando. Creo que estuvo muy, muy Eh, a Hernán, interesting discussion. I wanted to have y idea. los decía en otro um, seguramente me iba a olvidar de alguien. A Cristian por invitarme a a Carlos. <laughs> y gracias a ustedes por escucharnos y gracias por toda la participación y por todas las preguntas. Thank you for all uh, your questions and for the panelists.